artística do Complexo do Viradouro, que ela foi criada em agosto de 2020 devido a uma ocupação que eu chamo de invasão policial. A polícia invadiu, ocupou e abusou dos moradores e moradores do complexo. Arrombaram suas casas, quebraram suas coisas e assim a gente resolveu se mobilizar quando foi agora em junho, a gente soube que os nossos lençóis tinham sido rasgados pela PM. E aí a gente falou, nossa, esse abuso voltou. Numa sexta-feira, eu cheguei do trabalho, estava em casa, eu e meus filhos. Do nada começou os tiros. Aí entrei correndo, fui lá pro, pro quarto lá dentro, que eu estava na parte daqui da frente. Do nada começou os tiros. Aí quando começou os tiros, a gente corremos, aí depois subiu os policiais, ficaram aqui no meu portão. Depois desceram quando foi de manhã que eu abri meu portão para poder ver né, o caminho. Encontrei a bandeira toda rasgada a faca. Só que a gente vira semente. Então, as nossas faixas, os nossos lençóis, lar de moradora respeite, viraram placas. E a gente hoje está fazendo essa ação se, o estado, se a favela é suspeita, o Estado é culpado, para poder pregar as nossas placas. Lar de moradora, respeite. Vidas negras importam. Junto a isso, aconteceu a prisão ilegal do Luiz Henrique, que é um morador trabalhador, inclusive trabalha na obra aqui do complexo é, regida pela prefeitura essa prisão é ilegal porque ele é inocente. Dia 31 de maio, meu irmão foi preso injustamente, ele é trabalhador, não tem envolvimento, trabalha na obra há muito tempo. E os policiais entraram na minha casa, bagunçaram tudo, mexeram nas coisas lá e não acharam nada. As coisas que ele acharam do lado de fora, botou em cima dele injustamente. Fizemos um baixo assinado, né, para poder entrar com o processo, para poder mostrar que ele é trabalhador e mesmo assim eles não quiseram acreditar suspeito, suspeito, que a história pouco alcançou e todo preconceito, racismo, impede que vejam quem eu sou. A prefeitura acionou essa ocupação policial porque ela queria fazer uma obra aqui no complexo. A gente não é contra a obra, a gente não é contra a melhoria. A gente super quer melhoria aqui no nosso complexo. A gente é contra a, essa operação policial que só traz abuso de poder dentro da comunidade. Meu cabelo te assustou, minha cor te afastou, diferenciou o que era diferenciável. Isso tem um nome. isso que a polícia tem, poder sobre vida, que é uma falta de respeito. Porque se eles entrarem em uma comunidade agora, aleatoriamente pegar um morador, seja ele qual for, mas simplesmente eles quiserem forjar algo, como contestar que não é? Se eles são a lei, autoridade e o que vale é o que está dito por ele. Eu morro de rir! Eu moro aqui! Eu subo e desço sem cair! Eu subo e desço sem cair! Eu chão! Eu terra! Eu terreiro! Eu favela! Eu favelado! Eu viro! Eu reviro! miradouro! Eu duradouro! Eu luto na dor! Arte moradora, respeito!